Når vi har uorganiske forbindelser med bare ikke-metaller, så kan disse forekomme i litt forskjellige forhold. Det kan være forskjellig antall av de samme atomene, eh, sånn at vi får flere forskjellige forbindelser. Et eksempel her er det jeg har skrevet med her er ett nitrogenoksid, men her er et annet nitrogenoksid. Derfor må vi i disse forbindelsene også oppgi antall av de forskjellige atomene. Eh, jeg har også tatt med en figur her som viser hvilken rekkefølge disse grunnstoffene vanligvis står i eh, i formlene. Eh, og den er omtrent etter stigende elektronegativitet. Hvis jeg da begynner med den første forbindelsen her, forbindelsen her som heter NO2, så begynner jeg altså med nitrogen, og her står det ikke noe tall på, og det er svært sjelden vi bruker navn på bare én. Deretter skal det komme oksygen, men nå må jeg først ta med tallordet som forteller meg at det er to oksygenatomer. Og så til slutt er det oksygen som om det var et negativt ion. Den neste har formel HF, og er rett frem hydrogen fluorid. Så har jeg en formel der jeg har tall på begge to. Da begynner jeg først med antallet nitrogen, som er di, så kommer navnet. Så kommer antallet oksygen, og til slutt eh, oksygen. Men igjen da som et negativt ion. Legg merke til disse røde krøllstrekene. De vil du ofte få når du skriver kjemiske forbindelser og kjemiske navn. Eh, det er ikke noe å bry seg om. Den siste så oppdager jeg at eh, SI, altså silisium, det er ikke med i den rekkefølgen som her er tegnet opp. Men nå står det jo i riktig rekkefølge i formelen, sånn at når du skal oversette fra formel til navn, så er det bare å følge den rekkefølgen som står der. Så da må jeg først angi antallet her, deretter navnet, så antallet nitrogen, og til slutt nitrid. Nitrogen når det angis som et negativt ion får navn nitrid. Til slutt skriver jeg opp de greske tallordene hvis ikke du kan de fra før. Der er tallene 1 til 10. det er stort sett det du skulle trenge.